嬉しい本当に嬉しい嬉しいですねね、うん、じゃあ皆さん遊びに来てくださいいや本当にもう台湾遊びに来てくださいさんこんにちはこんにちはサムです佐藤です暑いよ今日も いです今日は山に行って3日目ですはい3日目です。昨日どうでしたか昨日はねめちゃくちゃ有意義な一日だったはいそれはなぜですかもう人生で初めての LGBT のパレードはいパレードにも参加できたし、はい、で有名な YouTuber たちにもお会いできたしね、はい、カズレちゃんと商業チャンネルのお二人の方もね、はい、そうですあと他にもいろんな方とも、ね、出会いがあって嬉しかったです、ね、なんか本当にねきれい事じゃないけど優しさとなんか夢と希望をいただいた、うん、なんか優しい気持ちになれた、はい、優しくないくせにね 触るなはい、じ <laughs> ゃあどこですかあここはね、えっと、台北の101っていうところに来てます、はい、有名なところねはい、えっとまあ観光名所というかもうあちこちで日本語が聞こえるもんそうそう100回まで行けますよ展望台行けるよう風かかるけどねはいでもね絶対行った方がいい行く価値があるそうねはいじゃあ l 今から何をしますかえー、っと12時からリチャードの台湾の友達たちとねえー、っと1234人かと会うのでそれまでにまあブラブラしてみようかなみたいな感じでねはい、うん、行きましょうはい行きましょうレッツゴー 아우 그 아까 の LGBT たちのことで、ちょっとアピールするところがすごく流行ってるんですね。はい、そうなんです。どうも、綺麗な虹があるんです。ね、はい、今年からもう までオープンになって、ね、嬉しい、本当に嬉しい、嬉しいですね。ねうん、じゃあ皆さん遊びに来てくださいいや本当にもう台湾遊びに来てくださいはい、うん誕生日ケーキを買っちゃいました、はい、今日はそうですね今日はあの お誕生日なんでね、はい、サプライズよサプライズはい私もサプライズ好きなのでねまあこれりょうちゃんと一緒に決めたんだけどねそうですりょうちゃんまあもともとりょうちゃんのねそうそうそう提案で、はい、びっくりさせたいということでねであとはね、うん、泣かせようぜ泣かせようぜえ、ありますおにぎりって、もち米が入ってます。はい。もち米でおにぎり。 はい。なんか普通のお米じゃないですか、ね。ちょっと注目皆さんいいでしょうか。えっと今月のですね31日が翔太の誕生日で、はい、11月1日が和江ちゃんの誕生日なので、はい、ちょっと今回、エンディンから。 <laughs> ーキをなんで分かったんですか僕は1ツイッターに書いてるじゃんなんで知らんありがとう。ありがとうございます。 嬉しい、びっくりした。嬉しいです。え、もうすぐ、今、今日何日？今日七。もう、え、来週。来週。嬉しい。嬉しい。え、サソリ座のサソリ座サソリ座って性に奔放なの性に対してなるほどね なんで翔太君じゃなくてあのそうなんですよサマーブリッジャーさんにお願いしてちょっと電話全然撮ってないという僕はね朝からなんかわがまま言ってちょっといやいやいやいやそんなとんでもないですとんでもないですずっとコソコソしてました <laughs> 大丈夫ですよ 大丈夫挟まっちゃってる <laughs> あさて動画に入っちゃっても大丈夫ですかありがとうございますもちろんもちろん赤いとこ赤いところはい映りますかはい、送ります。どうもありがとうございます。いやおめでとう。 ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。失礼た。はい。イエーイ。とんでもないです。おめでとうございます。あ、かずえちゃん一言。ありがとうございます。三十。七。七十七。七ですね。七です。犬年。 そうなのね台湾で結婚しますはい、はい、イエーイ入れといてくださいはいロップで中国で <laughs> バリバリ入れときます はい、とんでもないです。おめでとうございます。はい、しょうちゃんも一言。えー、どうしよう。え二十五歳になります。やったね。えー、どうしよう。 <laughs> YouTube もっと頑張ります。ええー、おめでとうございます。Today and not tomorrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today, and not tomorrow. There's no time to borrow today. 降りる駅を間違えました。はい good.